السلام عليكم معكم محمد قناة بنروح نقابل الي اوكي فصدناها او بعد الاحداث اللي صارت انه طلعنا من الولف و يعني فالحين بنروح عند الي كمان الحماس Grab that في ناس يقولون لي صوتك مرة واطي فرفعت المايك اتمنى الحين يكون مرة عالي الو خمسة سوبر رشيدس اتوقع ما بقى لنا شيء يعني على Last of Us وراح اقول لكم تقييمي بالنهايه ان شاء الله يعني يونيت الفا برافو ايكو كم ان Alpha Bravo Echo, please respond. Over. Stay quiet now. Yeah, bye. لا Careful. Stay close. وين نروح؟ اه تحت هنا. آه الاخر لقطة شفناها انه مع تومي ما الذي حصل؟ fucking جيسي اوه Back away from your shit. I said back up. عدلت الالوان شوي. Shut up. هذا السنايبر والله كريه يا اخي كان يطلق علي. اجلس على الارض You gonna kill me like a coward? اوه بتقتلني زي الجبان I'm no coward اوه Jesse, stand up! شت اب Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here. Stand up! Now! Don't you fucking dare. Shut وقفي. the fuck up! your weapon. Toss your weapon! I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There's no cure because of me. I am the one that you want. اها Just let him go. بعد وشه بعد ما قتلتي اوين وميل ومدري مين You killed my friends. We let you both live. And you wasted it. Oh. Oh. لا. تومي مات. اوه اثنين ضد واحد لا في هذيك زفت دينا طلقت عليها صح؟ شوف دمها طاح اي والله الكون بتموت شررررر كمان الي كمان اوه الي صح دائما مع السكاكين وهذا عليها بوكس <laughs> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تو باراشيدس اليارو زيها زيها ربيتها عضتني اوه اوه مربعات مربعات مربعات اوه اوه ام القتال اسطوري اوه motherfucker my name is هلو مذر فكر كمان الي اما اوه خبزت وجهي دايم اوكي اوكي اتوقع لازم ارميها بذا الشيء صح؟ راك مربعات مربعات مربعات اخلق ابوها يا شيخ تستهبل اوه اوه والله كانها بتختنق كم سكين عندها هذه يا الله ماني قادر يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي باي كيف كذا؟ كيف اقتلها طيب؟ تسكن يا قتال الزبده اسطوري اه كسرت يدها هو هو هو اما الي لا اوه دينا يو الله آه لا لي اوه اوه Oh, she's pregnant. اه صح لان ميل بريجننت اوكي يعني تشوف لو هي ما تعرفت على ليفاي هذا ليف كان ترى قتلتهم كلهم انا قاعد اسمع كلامهم دايم يا باي <laughs> see you again. يقول لا تخليني اشوفك مره ثانيه. الا الا. يو خشمها تكسر. ابي مره قويه. يا حبيبي لو جت قدامي انا بهرب. الا تبيني. قل لي كيف. شررة اما هذه النهايه نعم لو هذه النهايه بعصب جدا come on come on come on ها صوت طفل اه ليكون ولدت دينا يا رو آه، اتوقع آه بيصير اشياء ما لامها داعي هنا يمكن اسوي skip للمنطقه ذي او يمكن skip للنهايه او يمكن skip لل game كله طلع ولد I got you. Yeah. I have. I got you, Kuzero. We're good. We're good. I got you. نوري مدى Dina! دينا يا I'm in the رو kitchen. هاي Oh, what's up, you little goobers? جوبرز Hey. Thanks for doing the dishes. يا You can thank نشغل me music. for putting on some music. How about some tunes? تونز المهم عشان ما يكون في كوبي رايت راح اسوي سكيب او ما ادري Ah, you want a boogie, huh? اوكي طبعا مطلوب مننا ندخل الخرفان هذول الى داخل الحضاره الحضاره اللي هو <laughs> اتحرك لا امط وجهك اي بابا رح رح كمان انت بعد اي اي اي اي اي اي اي اي اي يجيبون اي ها Eugene. على Hey, hey, inside, inside. Todd, اي move it or lose it. رح رح يا ورع يا ورع We definitely have way too Hang many it. sheep. Hey, what do you يلا say يلا we eat some يلا of them? يلا يلا انتوا يا طيور الحب يلا يلا يلا يلا Warming up, buddy? يلا يلا Just a few more. اوكي كذا خلاص قفل Okay, guys, we'll see you tomorrow. See you tomorrow اوه في خروف هنا Hey, اه معزة صغيرة how'd you get out? اي تعالي I will help you come on Come on, little dude. اوه اوه وش ذا؟ اه تذكرت قسما بالله اقول لك تعال اشعر جسمي لا وات يو تذكر هي لما كانت تروح عند جول يا الله يا الله لا لا لا, لا جول عنك يا ابي اه جتها رؤية يعني مو أول مرة يجيها hurry. I don't know, I don't know what... I was just bringing in the... يا الله هي للحين تفكر بجول يمكن تبي تنتقم ولا بس معاصي ابي مره قويه يا حبيبي كف واحد يطيرك ثلاثة متر قدام oh man. Good. Haven't had a, any excitement in a while, hmm? Yeah, love. اوكي وين راحت هي؟ ارنب صايده اوكي آه قاعد توفر غذاء يعني لهم صح؟ هاي كيكو كمان كمان هاي تويتنج الباب حصان مين ذاك؟ يمكن حصانهم حصانهم يلا بعد لا تقول لي هي تتخيل الحين انه هذا حصان جول مثلا يمكن الحصان بس جت لقطات. Hey, where you been? Hunting. Took a little longer than I thought. Who's here? Uh, just come inside. مين هذا؟ تومي! تومي ما مات! Hey, Tommy. جد والله ما مات. توقعت ميت. بس وجهه كانه منتفخ كذا عينه ولا رجوله ولا good to لو see you. تامي Mm, you too. You getting heavy. No, just a big ball of muscle. <laughs> يو اتوقع Sounds انه من good. جد هذه النهايه Were you good? Oh, she's fine. We uh, ماريا we're taking some time apart. اه مفترقين عن بعض ليه؟ Sorry. Nah. We talked about it a lot, and uh, yeah, it's what we both want. So. show بيقول you. لها عن الاشياء اللي قال لي اياها جول في بدايه اللعبه So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Described her as built like an ox, traveling with a kid with scars across his face. He said they're living along this coast in a beach sailboat وين؟ right here. ايش فيه؟ ليش قاعد يقول لها عن مكان ابي؟ We're done with that, so. ليش ما يقدر يروح؟ I can't go. اه لانه رجله مكسوره وعينه I know. All right. يو Reckon it's easy. Forget about her. You sitting all comfy way out here? Hey, I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. صح هي قالت له من اول انه انا بنتقم منها وانت خليك جالس هنا برفاهيتك. بعدين خليته هو يروح. هو من الاول كان رافض الفكره يعني كان عادي يقدر يعيش بسلام. جتك بوشه يا حبيبي اتوقع انها بتروح اوكي يب شكلها بتروح هذول نايمين وهي بتفقع لا لا اوكي وين نروح؟ وين بنروح؟ هنا هنا يمكن اوكي قفل الباب وال... اوه اوه الجيتار حقه اه يا ربي nice. Ya Allah. طبعا آه، اللي صار ان الي تبي تلاحق ورا ابي وانا عديت اللقطات لانه كانت في لقطات مخله للاداب <clears throat> فجري التنبيه يعني كوزي يا روح بنلعب مين الحين ابي اوه طلع له شعر كونستانس كونستانس Now we just need Yeah. just need what? Oh, check the street. What do we need? <sighs> I can't believe you traded a pistol for this. Ah. It's a lead. يمكن طبعا هي جاء تومي قال انه هي يعني آه، تاجرت مع واحد تبادلت مع واحد في كاليفورنيا فاتوقع اني اعطته سلاح وقال لها انه تيجي هنا فهمتوا بس وش ذا المكان وش ذي البيوت؟ 2 4 1 10 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 ايش هذا الرقم؟ 2 4 1 7 اوكي 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 دايم ما راح اسوي لهم اي شيء ما لي خلق اتهاوش احنا ندور على البيت 2 4 1 0 اوه اوكي من هنا كمان هذا البيت ولا ايش؟ 2 4 1 0 اوه وش ندور عليه طيب؟ شيء الا المهجور الباب ما عندي مقفل برضه هنا ما في شيء خرب بيت البيت المطفر اها اوكي احنا جاينا من هنا في هنا باب خارجي وش ذي ال note؟ مع نفسي Stackars fina. Open the door! Come on! ما في شيء يمكن هي قاعد تبحث عن ال Firefly اكيد هي تبحث عن ال Fireflies يعني شو الغبار بس ما لقيناهم مو هنا Remember the last time we were in a pool? ايه Yeah, I have a small recollection of it. مثلث ايش فيه هنا؟ هنا loot ولا تعال يا بقرة آه لوت يا حلو مشينا شي طالع خلينا نشوف النوت ايش مكتوب آه كورنت ريزد اه هذا هو هذا هو المكان صح This is the place. Okay, but there's nothing here. We don't know that yet. كم برا يا بابا هذا ايش في ام عالق شكله مو ذا البيت صدقون Lev, I think we're done here. No, wait. وش لقيت شيء You find something? وين اوه اوكي وانا اقول في امي طالع على الجدار خلي العضلات لي حبيبي اوه نايس هو me you're looking for. I can see it in your eyes. I can see oh, it smile. Unfortunately, oh, I have to agree with you. it. Yes, my lord. Oh. Hmm, radio. Is this frequency currently in use? This is do you see a call sign anywhere? Oh, what? It's a short list of numbers and letters. Hmm. Fuck it. This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. Is anyone out there? What's this? Those are frequencies. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Are these other Firefly outposts? I don't know. Can anyone hear me? Hello? حبيبي ما في احد كمان اتوقع Is بيردون this عليها او frequency انهم currently in يسمعونا بس ما use? This is يردون Abby from Santa Barbara. Hello? maybe both Hello? والله جس حبي Is this frequency currently in use? Hello? This is Abby from Santa Barbara. hello this is Can anyone Abby hear me? هل تسمعونني If anyone can hear me, please reply. Please answer. come on Abby. اوه Clear signal on you. I Where in Santa see Barbara you calling from? Santa Barbara Um, 24, 25 Constance. يو مرة متحمسة Uh, we got a tip about a base, but there's no one here. We're looking for fireflies. I'm a, I'm a firefly. I'm a firefly Where were you stationed? وين كان موقعكم I قاعد was part of the Salt Lake outpost. Who ran that facility? ابوها يمكن Dr. Jerry Anderson. لا He was my dad. her father We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now, with a few more every month. Owen was right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay, we'll see you soon. Over and out. Looking forward to it. Good luck, Abby from Santa Barbara. Over and out. يا الله Come on, let's get back to the لا sailboat. Let's go يلا مشينا يا حلو Okay, اوكي Fine. انت واشكالك you were right. Uh, what was Yes I know I'm Why alright do you make me repeat whenever I'm wrong? Because it makes me feel better. And because it happens so rarely. يلا مين اللي قاعد يدق علي؟ Let's go اوه يلعن شكلكم ليكون هم هذول اللي دقوا علي ما ادري دقيت كلمتهم لا لا لا شوفوا والله ليفاي يلعن ابوه عطى ابوه بوكس من ستة لا Stop! Don't Tyra! here, let me see you. يا الله حيوان Wait, what are you doing? Wait, wait. Fuck, man! You're fine. Get that little one. Don't you fucking touch him! لا تلمس Shit. No. One hell of a catch, huh? you go from here? Two four two five Constance. Yeah, that's gotta be it. اوكي وضعنا بالسمباتيك هذه النوت حق مين ابي اوكي طيب الحين احنا بنروح اتوقع نلاحق ابي شيء زي كذا هذا القارب حقهم طبعا حق الملاهي حقه وحق اوين Let's go. آه. وش في هنا؟ والله هذاك الدب يلعن شكله يوم عطى ليفاي بوكس خرب بيته خبز وجهه boom. خيرة يا الله والله حسيت كذا رقبتي <laughs> تعورني يوم عطاه البوكس اقول لك خدره خمس عطاه بوكس واحد سدع <laughs> اوكي يعني يا رب انها ايه يا بابا حج عجل وهنا سوبر رشيدس وهنا Here we go. Here we go again. Okay. Okay. Okay. Chick. الى الان احنا قاعد وين نروح؟ بس اتوقع انه بنلاحق البيت يعني ولا ايش؟ Now what? يا باي Mesa Bluff. I'm here and Santa Barbara proper is that way. Okay. Seven year Ah, no, no, no. عن اصلك يا بنت الهوهو اتركيني يابا اطلع اطلع اطلع عاو يلا في امك تابع حقنا انت وياه وين نروح؟ القم اوكي وضعنا والله السمبتي مو هنا ابد شكله تحت صدق واتشا اوكي خطه واحد واحد اثنين راحوا زيروا اوكي تمام كذا لازم اعصب يعني آه ابي الكل يو ابي لا لا مو هنا قربنا اتوقع صح؟ اوكي لا لا هنا 24, 25 constants. كيف وين كيف انزل؟ آه يمكن من هنا اليسار. Ah! دراني انه بيكون في أربعة مدري عشرة مدري مليون كمان كمان كمان كمان ادخل اوه لا لا اوه يا الله مش معقول Abby, مين ابي لا ابي ممسوك See? We got a live one. This bitch is fucked up. We'd be lucky if she lasts a month. Can we please just say we're done for the day? Yeah. هذول كريهين Get that thing down. Let's reset the trash. Really, man? I mean, is she even worth the trip back? It's not like. اوه خرش امي Uh, no, no, no, no, no. I'm good. مع الضوء والله مسكين بني آدم. Something funny? looks like you shit your pants. يقول لها Fuck you say? خفت يعني مرة Oh, bitch. اوه Oh, you, you like funny, huh? Get yeah, up. I like Penny. Come on. are you go. We don't need no, this. Man, she fucked up anyway, man. Come on. Ah, here, I'm coming out. Funny. Serious? Ooh. Ooh. you said this. Oh, ah. يا كريم الدب قبل عدة شهور oh, أما بعد قبل عدة شهور يدين uh, زي يدين oh. Yeah, that's her. You let me go. خليني اروح وبقول لك وين هي. You can get to her before that infection takes over. اها بما انها انعضت يعني اوه صح والله هي ما تتحول She's in a holding cell in our camp. Where's that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep them in the tall, round building. مبنى طويل ومدور اكسليه بسرعة الكريه ذا الحيوان I swear. لازم تشوفين جثتك يا حلوة <laughs> to resort or around, building. building. Tracks to resort. I am. To all building. يعني مدري مين طلق عليها اوكي ربط كويس يعني توقعت انه للحين طلقوا عليه وراح ارجع يرجع وين؟ oh, اوكي لحظة شوية يا عيال. اه انت حرك حرك والله حرام اني اضيع اي شيء عليهم ذول سوبر سوبراشيتس طيب اوكي اخذته ذا كويس يعني توقعت اني يمكن ما اخذته اوه فل وين؟ اه ليش ما يطلع بالخريطة؟ الله oh, الله ياخذك لا جميلك كذا انجم اه <laughs> والله يا جانا واحد اسطوري كلب وينه هذا هو والله جاي على ازرق اوه بقى الكلب صح؟ لا شو اوكي Give me your weapon and everything you have. Where are the tracks? آه يمكن هنا لا لا ما ابي هنا اوه في اشياء هنا ما خذيتها لا لا لا لا لا لا لا لا لا من هنا Tracks to the resort. Tracks to the resort. في مدخل هنا ولا ايش؟ اه افتح اوكي الى الان وضع لبس sympathetic بنروح ايش بنسوي ما ادري احنا نبحث عن ابي وابي هم ماسكينها كيف ما ما انفكت ابي يعني قالوا هذاك انه احنا شهور هنا الله الله الله الله الله الله الله الله ايش السالفه؟ oh اوه سوبر اشيدس اه شوف هذاك الشيء الراوند هي هناك؟ اممم all around building. Mm. Okay. How do I get in there? آه ادري بس خلينا نشوف لوت هنا. اوكي. ولول بالرصاص. اه في دخله. Shit Is it me you're looking for? Come on. عطنا الصامت حبيبي. Come on, come on, you can do it. Just a little closer. يا بابا القى. الله ياخذك، زين. هذا طلع زومبي. 50 طلقة تستهبل اوكي نبي صامت في صامت آه، اوكي مو هنا وين اروح؟ اوكي هنا؟ افتح الباب؟ ايوه ليل مقفل حبيبي دخت <laughs> ضغط اكس بس 呜 enemy ships. Oh. Okay, I know what the shit. piece of shit. لكم يا حيوانات وطيح وموت تنتهي اللعبة افتح يا باي اخيرا Where is Abby? I need to kill her. والله يا أخي لما تذكرت مكان جويل أوف أوه okay. احنا في الزنازين افتح يو بوي مين هذه؟ ليش يهجمون علي؟ هذه مع مين؟ آه، لا كفو كفو كفو كفو قتلوه قاعد ادور آه. Come on, يا let's الله go. فقدوهم. Where's Abby? She's bit! Keep back. Don't put that fucking thing in Hey, me! hey, hey, hey, hey. Abby tried to escape. اه She's down in the pillars. بيلرز Pillars? أعمدة Head down to the beach. You won't miss it. ها She's probably already dead. ليش ميتة أبي اه يمكن حاولت تهرب وهربت وراحت الشاطئ تبي تهرب والله ما ادري Nice. Nice. هو نعم الى هنا اتوقع اني بوقف بس خلينا بس نروح آه اوكي كان معكم محمد من قناة سبسكرايب لايك فيفر شير